Música vida, que linda nação. Sou tambor, bate forte, o apito do mestre traz mais emoção. Sou Yorubá, sou nacional, bate forte o tambor. A linda da frente, sempre foi vencedor. É todas as disputas, nunca tiveram ver. lado. Eu vou parar o andar, vou quebrar Saramuna. Princesa é e vou pra também vai, vou passear.